Después de masacres, dictaduras y muerte vuelven contando las mentiras de siempre. España, Italia, en Rusia, Berlín. Su lista de crímenes no tiene fin. gracias. Sus sucias mentiras llegan a su final. Rojos, no gracias. Sus rojas banderas no volverán. Rojos, no gracias. Sus sucias mentiras llegan a su final. Defender al obrero y terminan hundiendo al país entero. Sus putos grupos terroristas solo nos harán cagarnos de risa. Rojos, no gracias, sus rojas banderas no volverán. Rojos, no gracias, sus sucias mentiras llegan a su final. llegan a su final.